大統領から2回目の米朝首脳会談についてより詳しい説明を伺います。大統領は非常に真剣な顔つきで身を乗り出し、会談の雰囲気や金正恩委員長がどのような様子で話していたかを語ってくれました。大統領はやっぱり一番重要な初日の最初に行った1対1、いわゆる 手立ての会談の場で聴衆の方静かにお聞きください総理大臣のスピーチです大事なスピーチですお願いしますいわゆる手立ての会談の場で、まあ、貴重な時間を割いて県民庁にし拉致問題に関しての私の考え方を、え明確に伝えたとの説明がございます